გამარჯობა ხალხო მე ვარ არც ისე იუთუბერი და რეპერი <laughs> და ინდიჩი და გადავწყვიტე რომ რატომ რაღაც სხვა რაღაცის კეთებაც მინდა იუთუბზე გარდა იმისა რომ ჩატი გადავიღო ხოლმე მე ვარ ხანი არ გადამეღია და კიდევ მუსიკის გარდა ამიტომ რომ ამის ახლა უკვე რომ მაქვს ვიდეოზე ვაპირებ რომ გადავიღო რეაქცია კიდევ რა უნდა მეთქვა ანუ საფალე იმით კერმიკეთია რომ ტელეგრამი არ მიძინი გავათენ და ჩემი თვალები იმაზე უფრო საშინელად გამოიყურება ვიდრე ჩემი ბიუჯეტი რომ let's do it bro let's go say there are no shortcuts to any place worth going. Someone should have told Martin Lewis that before he tried taking a shortcut across a muddy puddle. Ended up soaked after the dock they were standing on unexpectedly gave way during a photo shoot. After the initial shock, everyone laughed and smiled despite the mishap and no one was injured პატარძალი ქორწილში ნაადრევად დასვალდა this truck driver's case, it should have said, don't drive with drinks. I'm guessing he might just regret something after all this. Veteran reporter Micah Moore was filming a segment about hoverboards when a skateboard unexpectedly came flying out of the nearby skate park. His cameraman could only look on as the skateboard hurtled to unexpectedly attack the grouper that he was reeling in. But there's more to the story than oh, Zoom in, enhance. If we play it back in slow motion, you can see that the grouper was already half eaten when it was oh, being este bit kā jau ir A cameraman perched on a Segway rolling a high-speed towards Usain Bolt. What could go wrong? everything. You've probably seen this clip at least once somewhere, but what you may not know is how incredible a sport Usain Bolt was following the incident. As he later told reporters, accidents happen. I have a few cuts, but it's nothing that I have never done to myself in training. Right. When this woman was so beautiful, she literally brought the house down and her mom's leg with it my god! But don't worry, her mom was fine and can be seen in a follow respectively took down a massive replica of the Leaning Tower of Pisa made out of Jenga blocks. <gasps> Oh. Megadawa pit pitch oh. Blocks. This groomsmen and bridesmaids' energy was contagious as they approached the dance floor. But the groomsman turned out to be a little too enthusiastic as he backflipped directly into the bridesmaid. He then took the phrase, the show must go on, a little too seriously, and attempted a... ცხი პირდაპირ აი იქ აი ეს და აყირავდება ხა ოჭო აი ასნია ცოტა ცოტა ცოტა რამე ხორ გეტკინა ძმა აი ეს ამერიკელებში არის ყველაზე მაგარი აი ეგ რა დააკვდებიან დედა მოკნება და are you okay? რა okay შეჩემა მოკვდა, გაშავდა. აა აწყობ ძმა, აწყობ, არ ნერვიულობ. აუ სახეში არ მოგხვდება ვაფშე ჭაურია. აო არა მეთქი არა სახეში რომ მოხვდა რა დაუფრესა საცილო იქნება ახალზე ღედი ნომორი ბრადა არაფერი შეჩემა გაიკაცრა მეტი არაფერი ახალებითა მაინც ძმა მა აბა სად არის პიპია? სად არის პიპია? ფაფ. ალან. რა თქოს კორძულში ყავს სანტა კლოუსი. აგორე ხა ისე პროფილაქტიკაში ნახო. ჭველი რუსია პატარა აქ მაგ კრესლოს დივანზე ის მანქანა გაუშვით აუ ეს ეს ვიცი ტიკტოკზე მინახავს Danny, Danny, Danny, Danny. просто ამ სირობების მართლა ჯერათ ახ აი ვაფშე არ გავს ეგ რაღაცა რეალურს არაშუაშია Ooh. Nice shot, bro. Daddy, I think you need glasses. What are you talking about? I know you have trouble putting things in the right place. What? No, I don't. Then why do I always hear mommy said right there, oh my god, yes, right there, please don't stop, right there, I'm coming? First of all, sleep at night. <laughs> Ama zargada tutar bunu. მაგრამ აი ეგეთი ვიდეოები შევ 95 18.9% არის დადგმული. არასდროს არ მჯეროდა ეგეთი ვიდეოების, ანუ ეთყობოთ ხოლმე რა, რომელია დადგმული, ასე რომ აკლე არავინ არა და თუ მაინც და მაინც ამად გარდა. ახლა გავა ახლა გავაანალიზე რომ ჩემს ყოფილთან ძალიან ბევრი ჩემი თანაცმელი დარჩა Bro. myself <laughs> ო ხوار გადაო საკმაოდ სოლიდურ ცხოვრგვერდზე YouTube არხზე შემხვდა ქართველის ვიდეო. Nice. თედო გელაძე. მოგიტყო. მაგრამ დიდი იმედი მაქვს რომ მყიდულობდი. და იმას ეგრე არ დატოვებდი და ეს უბრალოდ ხუმრობა იყო. ასე რომ ტვენი არავინ მოყვათ. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ მიყიდა ამ კაცმა. ეი. That's it. მაგრამ ნაის ასწორებს. ასწორებს რომ global-ზეც გადის ქართული ვიდეო. კარგია. ხო აუყირავე რა, ხო. აუყირავე. ხო. ხო. ადი მაინ ჩეჩემა ხო გთხოვე აუყინავ დედა მუ ამ ძაღლის კიბეზე ასვლაში რა გასაკვირია ჩემი ძაღლი ღობეზე ადის მოკლედ დღეისათვის ვთვლი რომ სულ ისო პირველი ვიდეოა და ცოტა გამხნევება დამჭირდება თან YouTube-ზე მუსიკის გარდა რაღაც სხვა განსხვავებული კონტენტიც პირველად სადაც რომ აუცილებლად მჭირდება საპორტი თუ მე აპირებთ რომ დამასაპორტოთ აუცილებლად ლაიქი და კომენტარი საშუალებით გამოხატეთ ვიდეოებთან დაკავშირებით აუცილებლად გამოგზავნოთ ვიდეოები ანუ რასაც სასაცილო ჩათვლი ყველაფერი ქართულ უცხოური აზრი არ აქვს გადავიღოთ რეაქციები TikTok რეაქციებს არ გადავიღებ იმიტომ რომ თვლი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იწევს უკვე ამას და აზრი არ აქვს ჩემს ამ TikTok რეაქციების გაკეთებას მაგრამ თუ მაინც და მაინც და ხო ხო მოიწყო და ასოიც რა შენი აზრი გვაინტერესებს TikTok-ზე არ იქნება პრობლემა მაგასაც გადავიღებ იმიტომ რომ მოკლედ შემდეგი ეპიზოდი გამოდის 79 ლაიქზე ლეს გირიმ ბრადა